हिंदुस्तान मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय तपती गर्मी में प्रचार कर रहे हैं शंकर लालवानी दूर दूर की कॉलोनियों में पहुंचे लालवानी कल राव विधानसभा में सुबह से शुरू हुआ जनसंपर्क धूप में तीन बजे तक चलता रहा शंकर लालवानी तपती धूप में लोगों से जनसंपर्क करते रहे और वोट डालने की अपील की देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में अन्नपूर्णा वैशाली नगर दत्त मंदिर से राजेंद्र नगर ब्रिज पार करने में ही लालवानी को दोपहर के डेढ़ बज गए थे लालवानी यहां मधु वर्मा के साथ पूरी विधानसभा का दौरा करने पहुंचे पौने दो बजे लालवानी सिलिकॉन सिटी गेट पर थे वहां लोगों के द्वारा लालवानी का स्वागत किया गया इसके बाद सभी जगह होते हुए लालवानी निहालपुरा मंडी